Фильм. Всем привет! С вами я, Лавань Про. И сегодня я снимаю видос, где я играю в Roblox в Рагдол. Я сегодня буду играть в режим Рагдол. И простите за то, что отсутствовали видосы. Просто у меня не было времени, э, когда их снимать. Вот так. Все. И мы начинаем играть. Тут, тут, тут, тут, Антигравити. Ну, я, конечно, на этот сервер, в принципе, я не знаю, когда я его последний раз заходил. Но я в него последний раз заходил. Непонятно, когда. И вот. И... У меня нету гравитации, правильно. Чего? Классно! Ого, нифига себе! А что это за пушка? Нифига себе! Рогдол! Нифига себе! Рагдол! А що це таке? Эта штука прикольная. Э, кстати, а Алло, ты знаешь, как Apple. хочет называться Ютубе? Ну как? О, кстати, скажи привет. Скажи привет, кошмарный Фредди. Ну, всем привет. Я играю, я буду играть кошмарный Фредди. Чего? <laughs> Нифига себе, хуй здорово! ко мне, Мишка, этот, кошмарный Фредди. Не, Я в Рагдоле, и ты смотри, что можно! Я летаю! Прикол. Ой, классно. Все, Рагдол. <laughs> Прикол. Так. А где все пиво? Ой. А что это? А, я понял, дубасить. <laughs> дубасить. Это дубасить, да? Yes. И, кстати, ребята, нап... я вопросик дня, что это такое? Что вот это вот такое? Что это такое? Что вот это вот за фигня? Вот, вот это вот что за фигня? Я вот не понимаю. Вот напишите в комментариях. Гадина! Ого. Морозы, во. Опа! <laughs> Прикол. Эй, алло, пельмень. А, нифига себе, я полетел. Ой. Ай, больно в ноге. Что делать, он а пришел. Да мне пофиг. Так. Вот мое видео по Уи! Прикол. Ай, больно в ноге. Уи! Да. И сейчас будет рагдол. Да, я так и знал, но автоматом включилась. А не поняла, где эта кнопочка видео? Не понял, кто она мне ну, Плюсик. Ну, пусть записывается. Что она записывается? Рагдол! <laughs> Прикол. Я вообще очень не нравится. Не, не надо, что она записывала. Да пофиг, короче. Гадина белый. Э, а где мой мячик-то? Привет, пацаны! На! Э, а что сейчас сделал? <laughs> Я только что пацану рагдул приписал, смотрите, вот сейчас припишу рагдул! Все, я, я прописал пацану рагдул. <laughs> валяется труп, как труп, прикол. Включаю эту штуку и... Хоп! Нифига себе, это что было? Это что было? Так запускаем шарик и... <laughs> А, он взорвался. А я не знал, а я не знал. долларов. <laughs> Прикол. Короче, я пошел купаться. Всем привет, вы на канале Кошмарный Фредди. И мы будем снимать опять про Roblox. Если чё, всем и привет. Вот раз... Если чё, ребята, это не вам. Это не вам. Ставьте лайк и подписку. И нажимайте на колокольчик, если вы хотите, чтобы было новое видео. Ставьте, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь, тогда будет больше новых видосов. Кошмарного Фредди у меня. И, кстати, если вы прямо сейчас не поставите э, подписочку, то видео не продолжится. Если вы не поставите лайкос, мне надо набрать 200 лайкосов. Короче. И тогда буду я скачать на 9. И, кстати, если вы сейчас прям, прям, прям, если вы прям, вот прям сейчас, вот если вы прям, прям, прям, прям сейчас, э, если вы прям, прям, прям, прям, прям, прям, прям, прям, прям сейчас не поставите лайкус за 5 секунд, то видео не продолжится. Я считаю. Отчет начался. Один, два, три, четыре, 5. Все, время вышло и все, вы не можете больше продолжать. И я думаю, вы уже подстали подписывать, то видео продолжается. И, конечно же, включается режим... А, а почему локдоун не активировался? Ну, ну, ну, Спавн балу. Нифига себе! Какая штучка! Э, а как на ней лететь-то? Уи, классно! Я продолжу за видос. Ребята, там пельмени меня стреляют. Кидаем им баллон. Ой. А! Нифига себе, баллон называется. Ну, короче, видос окончен. Всем пока. Пока.